फ्री फायर में हर बंदा चाहता है रैंक पुश करना कोई स्क्वाड में चलता है तो कोई डुओ या फिर सोलो में चलता है सब अपने अपने एक टैक्स यूज करते हैं मगर क्या आप लोग जानते हैं फ्री फायर के बरमूडा मैप में बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं उनमें से आज आपको मैं टॉप टेन हिडन प्लेसेस के बारे में बताऊंगा इस हिडन प्लेसेस में आप कैंपिंग या फिर रैंक पुशिंग बहुत आसानी से कर सकते हो सो गाइस मैं हूं और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हमारे अगले आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं ओके okay. okay. यहाँ पे रिवाइव के टोकन भी खरीद सकते हो सो गाइस यहाँ पे लिटरली आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे कोटा टोर के साइड में आके पीछे वाले साइड में आपको सो जाना और बंदे की फुटस्टेप आई तो आपको शॉर्ट गन या फिर कुछ भी हो तो उसे मारना मगर मैं बोल सकता हूँ गारंटी से इधर बहुत ही कम बंदे आते हैं और यहाँ पे मतलब आप बहुत अच्छे से रैंक पुश कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सो गाइस दो नंबर पे ये जो मिल है मिल के जो ब्रिज है यहाँ पर ब्रिज के नीचे वाले हिस्से पे आपको आके लिटरली बैठ जाना है या फिर सो सकते हो इधर आपको मतलब इधर कोई बंदा आएगा भी नहीं और आपको मतलब पूरी सिक्योरिटी है और सबसे बड़ी बात यहाँ मतलब ये रैंक क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही यूनिक जगह है इधर मतलब कोई बंदा आएगा भी नहीं और आएगा तो आपको देख भी नहीं सकेगा सो गाइस तीसरे नंबर पे आता है योलो रेलिंग ब्रिज देखने को मिल जाएगा क्लॉक टावर और हैंगर के बीच में या फिर केप टाउन संतो और संतोसा या सीपीआर और reverse I mean river side के बीच में भी मिल जाएगा तो हम आ गए संतोसा और केप टाउन के बीच वाले इस बीच में सो so गाइस आपको लिटरली कुछ नहीं करना है इस तरह ऐसे चढ़ जाना है इसके ऊपर ठीक है इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाना बस और कुछ नहीं बस सो जाना है या बंदा आपको नहीं देख सकेगा और आप यहाँ पे खड़े होकर बंदे को मार भी सकते हो और बंदा आया तो ऐसे मार भी सकते हो सो so, ये भी बहुत अच्छी जगह है कैंपिंग या फिर रैंक पुशिंग करने की सो so, गाइस चार नंबर पे जो जगह है वो हमारे पोची नॉक के बड़े जो हवेली के पास वाले मल्टी विंडो में है सो so, गाइस आपको मतलब कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है या आपको छोटा सा जो टिन का वो एक झोपड़े जैसा दिख रहा है उसके पीछे वाले जो टायर है उससे आपको इस घर के ऊपर जाना है उसके बाद फिर पहाड़ के ऊपर आना है आपको बैठ जाना है या फिर कैंपिंग करनी है सो जाना है सो गाइस यहाँ आप जल्दी से किसी बंदे की नजर में नहीं आओगे ये बहुत ही अच्छा जगह है कैंपिंग करने की आप ऊपर से बंदे को मार भी सकते हो और अपना रैंक कुछ भी कर सकते हो सो so गाइस हमारे जो तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस जगह के सो so, आप लिटरली बहुत अच्छी जगह है ये यहाँ पे आप मतलब बहुत अच्छे से रैंक पुश या फिर कैंपिंग कर सकते हो सो गाइस चलिए हम चलते हैं अपने छठे यानी सिक्स प्लेस पर ये आप लोगों को मालूम ही होगा हैंगर के एकदम पीछे वाले हिस्से में है और बरमूडा रिमास्टर में जहाँ रिमनाम विलेज के साइड में है एकदम रिमनाम विलेज तो हो गया सस्ता रिमनाम विलेज सो so, यहाँ भी आप बहुत अच्छे से कैंप कर सकते हो इधर आप ऊपर जा सकते हो ऊपर जाके आप कैंपिंग कर सकते हो इधर से ऊपर जाके आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कैंपिंग कर सकते हो और बहुत फायदा है आज इस जगह पे आप पूरा मतलब यहाँ से बंदे को देख भी सकते हो और एम करके मार भी सकते हो और बंदा आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने रैंक पोशन के टाइम सो चलिए हम अपने चलते हैं सातवें जगह पर सो गाइस हम आ गए अपने सातवें लोकेशन पर सो so, ये जो जगह है यहाँ पे आप बैठ सकते हो और इधर बंदा आपको मतलब आसान से ढूंढ नहीं पाएगा आप इधर इधर बैठ सकते हो सो so, बंदा आपको आसान से नहीं ढूंढ पाएगा और सबसे बड़ी बात है फ्री फायर के सत्तर से अस्सी परसेंट लोग इस जगह के बारे में जानते ही नहीं है और यहाँ पे आप मतलब क्या बोलो बंदे आए तो ग्लो लगा के छुप भी सकते हो सो so, ये भी एक अच्छी जगह है रैंक पोशन के लिए हम आ चुके हैं अपने आठवीं जगह पर आप अगर चाहते हो तो और भी आसान जगह है ये देखो इधर आके बस आपको कुछ नहीं करना सो जाना है बंदा लिटरली आपको देख ही नहीं सकेगा या फिर आप वो जो दिख रहे हो वो जो कॉलम है ना उधर नीचे वाला नीचे उसके ऊपर भी जाके बैठ सकते हो सो कोई भी दिक्कत नहीं है ये भी रैंक पुशिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है सो हम चलते हैं अपने अगले लोकेशन पर सो गाइस हम आ गए अपने अगले लोकेशन पर सो ये ब्रैंड क्वेश्चन के लिए बहुत ही यूनिक जगह ये है फैक्ट्री और रिमनाम विलेज के बीच में सो ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह है रैंक क्वेश्चन करने की इधर आप किसी भी घर में छुप सकते हो यहाँ पे और लूट भी कर सकते हो और सबसे बड़ी बात यह है कि रैंक गेम या फिर क्लासिक गेम में बहुत बार इसी जगह पर जोन बनता है लास्ट जोन सो आपको बहुत फायदा है यहाँ पर सो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर एम्पुश कर सकते हो सो चलिए हमारे आखिरी जगह पे चलते हैं कुछ नहीं करना यहाँ संतोषा के कोने में एकदम कोने में एक घर है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना बस इस टायर के ऊपर से जाना है उसके बाद फिर एक टायर है इसके ऊपर से इस घर के छत पे जाना है बस और कुछ नहीं करना और आप यहाँ पे मस्त काम कर सकते हो यहाँ पे लूट कर सकते हो घर के अंदर और सबसे बड़ी बात ये रैंक पुशिंग की एक बहुत ही अच्छी और यूनिक जगह है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्त और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वन के सब्सक्राइबर्स पूरा हो जाए जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है अगर आप लोग हमारे वन के सब्सक्राइबर फैमिली पूरा कर देते हो तो मैं टोटल दस सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में पाँच सौ डायमंड करके टॉपअप दूंगा सो so, जिससे आप कोई भी कैरेक्टर या फिर लाइट पास या फिर जो कुछ आप चाहे वो सब कुछ खरीद सकते हैं सो so, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय खत्म bye bye tata goodbye गया